There it is. You guys love your underdog story, huh? There you go. hope you're happy. Oh, I hope you're fucking pleased. Ah 全て自分の思い通りに物事が進んでなでは世の中そんな甘がねんだよな人生山あり谷ありだ必ず障害があるんだよ何が言ってわかるかおめえにとっておめえにとっては障害はこの俺だよ 今日だけじゃねえぞこれからもだ、はあ